準備はできましたかでは頑張って生き残ってくださいなんか今日調子がいいな ちょうどストライクゾーンぶっぶっ飛ばしてやろう 頭気をつけろよぶっちょちょうどストライクゾーンだな、ね、 перо е г ちょうどストライクゾーンだな。 気をつけろよぶっ飛ぶちょうどストライクゾーンだねぶっ飛ばしてやろうあっ 潰してやろう頭気をつけろよ 3回主要のストライクゾーンだな 頭気をつけろよ。

Two. 気をつけろよぶっ飛ばしてやろう ストライクゾーンだな ーどストライクゾーンだブシェードストライクゾーンだなぶっ飛ぶ 中央のストライクゾーンだな you. ぶっ <laughs> 潮のストライクゾーンだな んだな6回目の禁止区域が選定されましたちょうどストライクゾーンだね Uh-huh. ヒール <laughs> 見たか俺様の実力を